चेहरा लिखो चेहरा लिखो ये क्या लिखा हुआ है नो वाउचर एंटर यानी कि किसी भी वाउचर में एंट्री पास नहीं हुई है केवल कंपनी बनी हुई है ठीक है कंपनी कौन सी बनी हुई है अब यहां पर जाएंगे ना अल्टर पर नहीं अल्टर पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कंपनी देखना है ना कंपनी देखने के लिए एफ थ्री प्रेस करेंगे ठीक है कंपनी के अल्टर पे जाएंगे ना अब ऊपर देखो कंपनी का अल्टर दिया हुआ है तो ये कंपनी का अल्टर है यहां पर जाकर के हम देख लेंगे कि कंपनी में क्या-क्या फिल हुआ है डेटा ठीक है फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2000 ठीक है और काम कब से स्टार्ट हुआ है 2 मई से काम शुरू हुआ है तो ये तो तुम्हारा डेटा हो गया ये तो कंपनी हो गई ठीक है यहां से बाहर आते हैं पहली एंट्री जब भी पास करनी है तो एंट्री पास करने के लिए हम कहां जाते हैं एंट्री पास करने के लिए जब भी जाएंगे तो बाउचर में जाएंगे बाउचर दिख रहा है बाउचर में क्या हाईलाइट है बी बी हाईलाइट है तो कीबोर्ड से केवल बी बटन केवल बी फिर आगे करो वीक प्रेस अब देखो ये ये कौन सा वाउचर है पेमेंट वाउचर है बहुत बढ़िया लेकिन हमें क्या करना है कंपनी में पैसा तो है नहीं जैसे ही हम कोई आइटम परचेज करेंगे तो हमें नेगेटिव कैश का मैसेज आएगा कैसे आएगा वो जैसे परचेज वाउचर में जाना है तो कहां क्लिक करना है यहां पे क्लिक करना है तो माउस से क्लिक करो आ गई परचेज वाउचर में ये नेम ऑफ आइटम दिखा रहा है इसका मतलब कि ये आइटम इनवॉइस मोड में है ठीक है इनवॉइस का मतलब होता है बिल यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर है इनवॉइस में बिल नंबर तो कोई बिल नंबर डाल देते हैं लाइक 1 2 3 डाल देते हैं ठीक है यहां पर वो डेट आएगी जिस डेट से तुम्हारा काम शुरू हो रहा है ठीक है जैसे ही यहां पर आएंगे हम और यहां पर देखो ये कैश दिया हुआ है तो दो चीजें हो सकती हैं क्या हो सकता है पहली स्थिति तो वो हो सकती है कि तुम जो भी परचेजिंग कर रही हो वो पैसा दे रही हो डायरेक्टली परचेज कर ले रही हो ठीक है दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि हम उधार में परचेजिंग कर रहे हैं हम पैसा नहीं दे रहे हैं हम पैसा दस दिन बाद देंगे पंद्रह दिन बाद देंगे तो उसके लिए पार्टी का नाम लिखा जाता है क्या लिखा जाता है तो पार्टी का नाम लिखने के लिए देखो ये क्रिएट दिया हुआ यहाँ पे टेली प्राइम में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे क्रिएट दे दिया जाता है पहले ईआरपी नाइन में क्रिएट नहीं दिया जाता था तो आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना होता था ऑल्ट सी प्रेस करो ऑल्ट सी इसमें भी ऑल्ट सी काम करता है ये देखो ये लिखा हुआ लेजर क्रिएशन ठीक है और ब्रैकेट में लिखा हुआ सेकेंडरी ठीक है तो अब प्राइमरी लेजर वो है जो पहले से बने होते हैं ठीक है जैसे कि यहां से अगर बाहर आते हैं तो यहां पे कैश का लेजर पहले से दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ना तो कैश का लेजर पहले से बना हुआ है कैश का लेजर बनाना नहीं पड़ता है ये टैली के लिए अगर इंटरव्यू में जाती हो तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैश का लेजर बनता है कि नहीं बनता है तो नहीं बनता है कभी भी कैश का लेजर नहीं बनता है पहले से बना होता है ठीक है दूसरा हमें यहाँ पर एक क्रेडिटर पार्टी बनानी है और ये कौन सा वाउचर है परचेज कौन सा वाउचर है तो परचेज वाउचर में जो भी एंट्री पास होगी वो ऐसी एंट्री होगी कि जैसे तुम्हारी दुकान है ठीक है सपोज करो तुम्हारी दुकान है तो उस दुकान में तुम मार्केट से सस्ता सामान खरीद के लाती हो कुछ ज्यादा दाम पर उसको बेच देती हो तभी तो तुमको प्रॉफिट होता है तो जो सामान खरीद के लाओगी उसकी फीडिंग यहाँ पे होगी ठीक है किनसे खरीद के लाओगी वो डिटेल यहाँ पर आएगी ठीक है जिनसे खरीदोगी उसकी डिटेल यहाँ पे भरनी है समझ में आ रही है बात तो वो डिटेल भरने के लिए उस पार्टी का नाम होना चाहिए ना तो हमने एक तरीका बताया अल्ट के साथ सी प्रेस करके दूसरा तरीका ये है कि ये नेविगेशन की दिख रही है ऊपर नीचे दाएं बाएं तो यहां से ऊपर जा सकती हो ये लिखा हुआ है क्रिएट क्रिएट का मतलब होता है बनाना क्या बनाना है लेजर बनाना है तो क्रिएट पे चली जाओ जाओ क्रिएट पे देखें कैसे जा रही है एंटर कर दो जैसे ही एंटर प्रेस करोगी तो वही विंडो ओपन होगी अब ये विंडो तुमको वहां पर भी दिखाई पड़ रही थी जैसे ऑल्ट के साथ सी प्रेस करो तो भी दिखाई पड़ेगी वही विंडो तो ये ऑल्ट सी शॉर्टकट की है ठीक है ये बहुत काम आएगी आगे चलकर के इसको बहुत पढ़ना है ठीक है तो यहां से पहले बाहर आ जाते हैं और फिर वहां से चल के करो वेरी गुड एंटर करो ये हो गया अब यहां पर उस पार्टी का नाम ले लो जहां से तुम सामान परचेज करोगे यानी वो होलसेलर पार्टी होगी तो इसको हम नाम दे देते हैं wholesaler whole W H O L D wholesaler ठीक है होलसेलर लिख दिया और यहां पे सी लिख देता हूं ताकि तुमको ये पता लगता रहे कि ये क्रेडिटर पार्टी है कौन सी पार्टी है क्रेडिटर पार्टी एंटरप्राइज प्रेस किया एंटर किया यहां पर ग्रुप्स में बड़ी कंफ्यूजन है अब ये कौन सी पार्टी है क्रेडिटर पार्टी है कौन सी पार्टी है तो क्रेडिटर पार्टी है इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसी से हम सामान परचेस करेंगे बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है इसको किस ग्रुप में डालना है क्रेडिटर वाले ग्रुप में डालना है तो उसका पूरा नाम होता है सन्ड्री क्रेडिटर क्या नाम होता है तो सन्ड्री का स्पेलिंग किससे शुरू होगा तो यहाँ पे केवल एस प्रेस करना क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं ना हमको केवल एस प्रेस करना है देखो एस वाले ग्रुप नीचे हाईलाइट हो गए हैं यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हुए हैं ना तो हमें कहाँ जाना है सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ है यहाँ से देखो नेविगेशन की प्रेस करते हुए आ रहा हूँ ये सन्ड्री क्रेडिटर लिखा हुआ है इसी के अंदर इसे डालना है अगर ग्रुप का सही सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है ठीक है समझ में आ रही है बात तो ये सन्ड्री क्रेडिटर कर लेते हैं आई बात समझ में ये सर्टिक क्रेडिटर कर लिया एड्रेस डाल सकते हैं फिलहाल एड्रेस को स्किप कर रहा हूँ यहाँ देखो एड्रेस दिया हुआ है ठीक है एंटर कर देता हूँ एंटर करता हूँ स्टेट डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है कंट्री और स्टेट रहना चाहिए ठीक है बाकी सारी चीजें ऐसे ही करके एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा रहा हूँ यहाँ पर भी enter enter enter enter enter enter करके इसको यहाँ तक आ जाओ जीएसटी नंबर अगर है तो दे दो फिलहाल इसको छोड़ते हैं अब यहाँ पर क्या कह रहा है परचेज लेजर फिर यहाँ लेजर बनाना पड़ेगा किसका लेजर बनेगा परचेज का परचेज का बनेगा तो क्या करना है या तो अल्ट के साथ सी प्रेस करना है और नहीं तो ये क्रिएट पर जाना है तो हमारा कर्सर ऑटोमेटिक क्रिएट पर है पहले से तो खाली आपको क्या करना है करिए वेरी गुड अब यहां पे लिखिए परचेज पी यू लिखिए एंटर प्रेस करिए ये किस ग्रुप में जाएगा ये जाएगा अंडर परचेज के ग्रुप में क्योंकि परचेज अकाउंट का लेजर है तो परचेज के ग्रुप में जाएगा सीधी बात है खाली पी प्रेस करना है देखो प्रोविजन दिख रहा है और परचेज अकाउंट दिख रहा है तो हमें कहा जाना है परचेज अकाउंट में तो परचेज में जाओ या आगे परचेज में एंटर प्रेस करो एंटर प्रेस करो अब देखो ध्यान देना यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो इसको एक्सेप्ट करा लो अब यहाँ पे तुमको नेम ऑफ आइटम देना है देना है कि नहीं देना है ना तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम देने के लिए क्या कर सकती है एक शॉर्टकट की हमने क्या बताया कि alt C alt C press करो देखो तो लेजर अलग होता है स्टॉक आइटम अलग होता है स्टॉक आइटम का मतलब जो सामान तुम बेचोगी खरीदोगी वो स्टॉक आइटम है आदमी थोड़े ना खरीदा बेचा जाएगा आदमी तो वो माध्यम है जिसके माध्यम से सामान खरीदा या बेचा जाएगा आदमी सन्ड्री डेटर पार्टी हो सकता है सन्ड्री क्रेडिटर पार्टी यहाँ पर किसकी बात कही है सन्ड्री क्रेडिटर की ठीक है अगर यही सामान लेकिन अगर यही सामान तुम अपने यहाँ से लेके बेचोगे तो तुम सेल्स वाउचर में एंट्री पास करोगे किसमें एंट्री पास करोगे सेल्स वाउचर अभी हम किसमें है परचेज है ठीक है तो अल्ट सी करो अब देखो यहां पर उस सामान का नाम लिखना जैसे मान लो तुम चीनी बेच रही हो चीनी को अंग्रेजी में कहते हैं शुगर ठीक है ये लिख दिया शुगर एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहां पर यूनिट बनाना बहुत कंपल्सरी है चीनिया बेचोगे तो किस में बेचोगे किलो में बेचोगी कि ग्राम में बेचोगी कि लीटर में बेचोगी किलो में बेचोगी सही बात है तो यहां पर यूनिट पे जाओ क्रिएट पर क्रिएट देखो कहा है आ गई एंटर करो कर लिया किलो में बेचोगी तो किलो को क्या बोलते हैं केजी बोलते हैं तो के केजी लिख दोगी लिख दिया फॉर्मल नेम क्या हो जाएगा किलो दे दिया एक बार ये करना पड़ेगा एक बार बना ली तो फिर हो जाएगा इसका यूक्यूसी कोड होता है यूक्यूसी कोड समझ में आ रहा है तो उसके लिए खाली के प्रेस करो देखो किलो वाला सब हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि किलो किलोग्राम है ना तो किलोग्राम सेलेक्ट करो नेविगेशन की से एंटर करो अब ऐसा हो सकता है कि किसी को आधा किलो भी सामान दे दो तो। यहाँ पे थ्री लिख दो एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो कितना किलो चीनी खरीद रही हो खरीद रही हो पांच किलो ठीक है यहाँ पांच लिख दिया एंटर किया चीनी मान लो है पैंतालीस रुपए किलो तो ये दे दिया हमने मान लो चीनी पैंतालीस रुपए किलो है तो ये रेट हो गया चीनी का अब मान लो तुमको चावल भी लेना है चावल की चावल को अंग्रेजी में बोलते हैं राइस तो यहाँ पे हल्ट के साथ सी प्रेस करो गुड अर्ट सी अर्ट सी आया अब यहां टाइप करो R I C rice enter करो बस रुकी रहो रुकी रहो रुकी रहो भाई इतना तेजी का है तो यहाँ पे देखो किलो बना हुआ है ना चीनी वाला बनाई थी जो वही किलो वाला यूनिट बना हुआ है यहाँ पे भी हाँ। तो अगर मान लो तेल होता ऑयल होता या सब्जी ऑयल होता वेजिटेबल ऑयल होता तो उसमें क्या करते लीटर में बेचते या खरीदते जो भी होता तो उस कंडीशन में हमको लीटर बनाना पड़ता ठीक है लेकिन अभी हमको किलो की ही जरूरत है तो यहाँ किलो लगा लेते हैं तो ये किलो कर दिया हमने एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एक्सेप्ट करा दिया अब जैसे मान लो 50 किलो चावल तुम परचेज कर रही हो क्योंकि ये दुकान पे जाएगा ना तो दुकान पे दो किलो चावल नहीं ना बेचूंगी वो तो अभी तुरंत से आके लेता जाएगा कोई तो इसीलिए ज्यादा अमाउंट में हमको लेना होगा ठीक है अब ये चावल मान लो चालीस रुपए किलो है तो ये दे दिया हमने इसी तरीके से एंट्री होगी तुम्हारी जो भी एंट्रीज होंगी ऐसे ही होगी एंटर करो अब ये देखो ये विंडो आ जाती है अगेंस्ट रेफरेंस दिया हुआ है एडवांस दिया हुआ है न्यू रेफरेंस दिया हुआ है तो हमने नई एंट्री पास की है तो न्यू रेफरेंस कर देंगे आई बात समझ में एंटर प्रेस करते हुए लास्ट तक इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ये तुम्हारी एंट्री पास हो गई अब ये एंट्री गई कहां कहां से दिखेगी हमें तो स्केप बटन इसके लिए प्रेस करना होगा स्केप बटन प्रेस करके बाहर आओ ठीक है और यहां से देखो डेबुक है ना हमको डेबुक में जाना है तो या तो हम नेविगेशन की का प्रयोग करके डेबुक में जाएं या देखो डे बुक में क्या हाईलाइट है तो खाली के प्रेस कर दो आ गए एंटर करो जो एंट्री पास की थी यही है ना हाँ। अब प्रिंट निकालना होगा तो क्या करेंगे अल्ट पी प्रेस करेंगे अल्ट पी दोनों हाथ लगाओ एक हाथ से अल्ट प्रेस करो दूसरे हाथ से पी प्रेस करो आया ये हाँ। ये लिखा हुआ है करेंट इसी को हमें प्रिंट करना है ना एक बार एंटर करो प्रीव्यू देखने के लिए क्या प्रेस करना है आई प्रेस करो देखो ये तुम्हारा इनवाइस है ऐसे ही इनवाइस जनरेट होगा ठीक है आ रही बात समझ में अब इसमें देखो इसको यहां से जूम कर लेते हैं हम यहां से देखो ये दिया हुआ है जूम तो ये देखो ये यहां पे दिया हुआ लायर का नाम होलसेलर सी है दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं तो ये सप्लायर का नाम है ठीक है इसी तरीके से एंट्री पास होगी लेकिन अभी तक हमने इनको पेमेंट नहीं किया है इन्होंने केवल बाउचर दिया है हमें इतने का हुआ लेकिन अभी हमने इनको पेमेंट नहीं किया है ठीक है जब भी परचेज करते हैं तो क्या करते हैं पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के लिए यहां से बाहर आ जाओ बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस करना है ठीक है आ गए बी प्रेस करते हैं क्योंकि हमें बाउचर में जाना है बाउचर में आ गए अब कौन से बाउचर में जाना है पेमेंट करना है ना तो कौन सा बाउचर है है पाइप से कौन से बाउचर में जाएंगे पेमेंट में तो F5 प्रेस कर दो तो ये F5 प्रेस कर दिया ठीक है इसे कहते हैं सिंगल एंट्री मोड कौन सा मोड बोलते हैं सिंगल एंट्री मोड आप चाहे तो डबल एंट्री मोड कर सकते हैं नो प्रॉब्लम फिलहाल सिंगल एंट्री में ही एंट्री पास कर लेते हैं वैसे आप चाहे तो कर भी सकते हैं डबल एंट्री यहाँ से आप 12 प्रेस करेंगे ना तो ये आपको दिखाई पड़ेगा use credit oblique debit instead of to oblique by तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर अकाउंट आ रहा है ना टू बाई आ रहा है ना डेबिट क्रेडिट आ रहा है तो आपको F12 ही प्रेस करना है और यहां से डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू करना है डेबिट क्रेडिट ऑप्शन चालू हो गया इसका मतलब ये डबल एंट्री मोड में आ गया ठीक है इसके लिए हमें क्या करना है चेंज मोड पे जाना है अब देखो ये नीचे कितनी लाइन बनी हुई है एच के ठीक नीचे कितनी लाइन है दो, लाइन है एक लाइन होगी तो इसका मतलब होगा वो बटन ऑल्ट के साथ दबाना है अगर दो लाइन होगी तो इसका मतलब होगा कि वो बटन आपको किसके साथ दबाना है कंट्रोल के साथ तो ये ऑल्ट है कि कंट्रोल है डबल लाइन है देखो कंट्रोल तो कंट्रोल एच प्रेस कर दो जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ सिंगल एंट्री डबल एंट्री नजर आएगी ठीक है तो हमें क्या करना है सिंगल एंट्री ऑलरेडी है डबल एंट्री करना है तो डबल एंट्री कर दो एंटर कर दो अब देखो डेबिट क्रेडिट आने लगा आप ऐसे भी एंट्री पास कर सकती हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सारी बात समझ में ऊपर डेबिट लिखा हुआ आ रहा है और नीचे भी डेबिट लिखा हुआ आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है जैसे यहाँ पे होलसेल इसी को पेमेंट करना है ना डेबिट कर दो कितना पेमेंट करना है दो हजार दो सौ पच्चीस है ना लेकिन तुम्हारे पास कंपनी में पैसा है शुरुआत में तो कोई पैसा रिसीव नहीं कराया गया है यहीं पर दिक्कत आएगी देखो कैसे ये हो गया 2225 दे दिया एंटर प्रेस किया एजीएसटी रेफरेंस का मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस क्या मतलब होता है अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब है कि उस बिल के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो जो आपको होलसेलर ने दिया था कि ये सामान आप ले जा रहे हैं तो इसका बिल हम आपको दे रहे हैं इतना रुपया आपको पेमेंट करना है तो जब पेमेंट कर देंगे तो एक दूसरा रसीद वो आपको देगा आप देखिए 123 नंबर का बाउचर हमने उस समय लिया था 123 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर लिया था ठीक है एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पर आए अब यहाँ पर अभी डेबिट आ रहा है लेकिन हमें यहाँ क्रेडिट चाहिए क्योंकि बार बार डेबिट नहीं कर सकते तो यहाँ पे सी टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से लिखिए सी और एंटर कर दीजिए देखिए क्रेडिट आ गया ना हाँ। आ गया कि नहीं अब ये पैसा हम कैश में दे रहे हैं कैसे दे रहे हैं ये हमें तय करना है तो मान लीजिए कि बैंक से दे रहे होंगे तो बैंक कर सकते हैं फिलहाल हमने आपको बैंक बताया नहीं है अभी ठीक है तो कैश का लेजर पहले से बना होता है एंटर कर दीजिए एंटर कर दीजिए अब देखिए तुरंत यहाँ क्या वार्निंग आ रही है देखिए नेगेटिव कैश आपके पास कैश है नहीं जबरदस्ती एंट्री पास कर रहे हैं ऐसे में दिक्कत होती है और ऐसे में जो आपका मालिक होगा जिस दुकान पे या जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करना होगा वहां पर वो आपके पढ़ाई पर सवाल उठाएगा कि आपने टैली ठीक से सीखा नहीं है तभी तो आपने गलती किया है क्योंकि ये तो माइनस में चला जाएगा तो हिसाब किताब में ये पकड़ में आएगा समझ में आ रही है बात तो इसीलिए ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए नेगेटिव ये क्यों आ रहा है क्योंकि आपने कोई भी पैसा रिसीव नहीं कराया ठीक है तो पहले पैसा रिसीव कराना जरूरी है ठीक है इसके अलावा ये देखो यहां पे रेड में दिखाएगा ये रेड में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ना तो पहले पैसा रिसीव कराना होगा देखो अगर इसी पैसे को हम रिसीव करा दें जैसे वाउचर में गए एंट्री पास करने के लिए हमें वाउचर में जाना ही होगा अब रिसीव वाउचर के लिए क्या प्रेस करना है F6 तो देखो इसमें F6 है कहीं देखो प्रेस करो ऊपर आगे क्या लिखा हुआ है रिसिप्ट लिखा ना अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है जब भी क्रेडिट करेंगे तो किसको करेंगे टैली में या अकाउंट्स में अकाउंट्स की भाषा में पैसे या रुपए को जो कंपनी में लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं ठीक है तो कैपिटल का लेजर बनेगा क्या बनेगा कैपिटल का लेजर बना लो सीधे यहां पे जाओ क्रिएट पे चले जाओ यहां पे लिख दो capital C A P I T L capital account ये ऑब्लिक सी ऐसे करना है ठीक है ये हो गया अब ये चीज जो है ये किसमें जाएगा कौन से ग्रुप में जाएगा तो इसका एक अलग से ग्रुप बना होता है कैपिटल अकाउंट का देखो ऊपर कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है हाँ। तो इसी पे जाकर के एंटर कर देना है ठीक है अगर आप फर्म का नाम देना चाहती है जैसे आपकी फर्म है ऑर्गेनाइजेशन है या दुकान है तो उस दुकान का अगर तुम नाम देना चाहती हो तो दुकान का नाम भी दे सकते हो फिलहाल हम कैपिटल अकाउंट रखते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ये एक्सेप्ट करा लिया कितना रुपया दुकान में इन्वेस्ट कर रही हो जैसे मान लो एक लाख रुपया इन्वेस्ट कर रही हो ठीक है ये हजार हो गया ये दस हजार हो गया ये एक लाख हो गया एंटर किया अब यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली डेबिट आ रहा है तो डेबिट करने की जरूरत नहीं पहले से आ रहा है हम कैश लगा रहे हैं कैश ठीक है तो ये लगा दिया हमने अब वही एंट्री जिनको पेमेंट करना था तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट बहुत में जाना है क्या प्रेस करना है F5 तो प्रेस करो F5 आगे पेमेंट वाउचर में डेबिट हम्म। किनको करेंगे होलसेलर पार्टी को ना हाँ। तो इनको डेबिट कर दो कितना पेमेंट करना है दो दो हजार सौ पच्चीस रुपए हो गया ये आ गए अगेंस्ट रेफरेंस आएगा वन टू थ्री नंबर था याद ही है तुमको ठीक है एंटर करो यहां पर क्रेडिट आ गया तो अब कैश करोगी और एंटर प्रेस करोगी अब ये नेगेटिव कैश कहीं आ रहा है नहीं आ रहा है ना पैसा रिसीव करा दोगी तो नेगेटिव कैश नहीं आएगा और यही अगर रिसीव नहीं कराई रहोगी तो नेगेटिव कैश आएगा तो यहां पर समझने की जरूरत है समझ में आ गई बात कोई दिक्कत इसमें इसी तरीके से इस एंट्री को सीखना है तुमको ठीक है तीन चार दिन आपको यही सिखाया जाएगा समझ में आ रही है बात तीन चार दिन पूरा यही आपको सीखना है ओके ओके